Gyerekek, most éppen nézzük vissza a videóimat, és most éppen Sonic-kal játszunk. csak, hát igen, na, hát, hogy űrű gyerekek. Hát, hogyha meghalsz, és a checkpointnál újra életsz, ott lesz űrű. Ja, akkor meghalok. És van sok életed. Várja, nincs. Ben şey Aa. diyorum işte. Allah yok silahım var. Alkohol maddeyi rast. Değer iki kere sıramışsın var. Var olan bak. egyet vettem föl. Nem áll, meghaltam! Szóval csak nem haltam, csak át kell ugrani, de az kész. Hilltopszon. Ez azt hiszem, egy-kétszer olyan a hisz lesz. Ó, gyerekek, végre kivittük! A következő rész a kedvenc fajám, a Sonic 2 Kivittük gyerekek! Mystica V. mit csináltok? Sonic készítőik amúgynak van agyuk? Nem hiszem el, hogy van. Ilyen, aki ilyen játékot csinál, nem hiszem, hogy van esze. Mi? Ja, ja. Jaj! Ami ez? Ami... Asztalom! Ilyen vak, hogy nem látja, hogy ott a titkos faj. Jó. Basszátok már! Ennek a pályának még a bossza is rohadt nehéz lesz. Ez rohadt könnyű, hát... Mi ez? LOL de könnyű. Hát a bossz az nehéz lesz rohadt könnyű. Hát, már ilyen rohadt könnyű akkor. Most már küldött vissza. Oh, ganát! Mi ez? Ez eldobja összes zémet? Vagy ez mit csinál? Yeah. Fú, azt... Oh! Fú, fú, fú. Gyerekek, várjatok már! Mondtam, hogy várjatok, ugor már! Mondtam, hogy f Nem megyek sehova! Rá tudom tenni kibélyes Anya azt mondta, hogy ez egy jó videó benne. Nem érdekel, hogy mi. Esetleg. Mit be, viszont a legfősőből is jön majd két. Nem érdekel, majd lefogom a retro izet! Nem töltöm föl, nem töltöm föl. Na, átisítottam. Bassza, hát akkor telébe basszott. Külön malac izék, vagy mit. Mit csinálnak ezek a cöcsök? Mit csinálsz? Mit csinálsz? A magad. Vajon csinál ez a tökör? De mennyi ma innen! Mennyi ma innen a jó büdös geszi, de basszat száj! Force, izé, retro, izé, hülyeség a szalom is jobbáját csinálom nálunk. bírom, bírom. Azt nem értem, hogy itt mi van. Ha, mi? Mi a Itt semmit nem lehet csinálni. Ha, ott itt semmit. Jó, pont a kommentet, amikor az retteg kis apudás kecid! Basszom lébe tégedet. Ez már komolyan ennyi lesz a izé, hogyha ez nem hagy békén engem. Azt sem tudom, hogy hol van a boss. Meg azt, hogy hol lesz már az rohadt titkos Ó, azt hogy... Ádám! Itt mi a fasz? Arra izé, rá kell ugrani. Aztán így... Föl, hogy? Balra. Én tudom a fejből, hogy nem kell. Föl, aztán ott le... Nem lehet itt fölmenni, arra nem. Aztán arra aztán azt, aztán azt fölvisz, azt elem a közel a pályra. Visszatudom. De tényleg milyen ez a hangja, milyen? Itt van, végre is. Nem volt boss, gyerekek, nem volt boss, és már 8 perc alatt még csak egy küldetés. És a következő bajra szobuszom, nagyon nehéz. Hát gyerekek, én ezt nem fogom kibírni, még csak 8 perc. Szünet.